құрметті ханымдар мен мырзалар ең алдымен садыр нұрғожаұлы жапаровқа президент ретінде алғашқы мемлекеттік сапармен біздің елімізге келгені үшін шынайы ризашылығымды білдіремін мұны қазақ еліне көрсетілген айрықша құрмет достығымызды нығайтуға деген ізгі ниет деп бағалаймын қырғызстан біз үшін одақтас мемлекет сондай ақ тату көрші бауырлас ел әрі сенімді серіктес біз тарихы дәстүрі мен мәдениеті тілі мен діні ортақ тамырлас жұртпыз қашанда бір бірімізге жанашыр тілеулес болған туыс елміз осы құндылықтарымыз өзара тиімді ынтымақтастықты нығайтудың мызғымас негізі екі ағайын елдің қарым қатынасын дамытуға өлшеусіз үлес қосқан елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың тарихи рөлін ерекше атап өтуге болады қазақ пен қырғыздың өзара тиімді байланысы болашақта да жемісті жалғаса берері сөзсіз бүгінгі келесі сөздер стратегиялық серіктестігімізді одан әрі дамытуға тың серпін беретініне сенімдімін бұл мемлекеттік сапар қос мемлекеттің тәуелсіздік алғанына 30 жыл толған мерейлі кезеңге тұспа тұс келді оның ерекше символдық мәні бар біз осы белеске толағай табыспен жетіп отырмыз арамызда өзара сенім ортақ мәміле және қолдау бар саяси экономикалық гуманитарлық және әскери техникалық салалардағы мүддеміз ұқсас осы уақытқа дейін 180 сексенге жоқ құжатқа қол қойылған біз бүгінде бірлескен мәлімдеме қабылдап бір қатар маңызды келісім шартқа қол қойдық қазақстан мен қырғызстан Евразия экономикалық одағы аясында белсенді әрекет етуде орталық азиядағы тұрақтылық пен қауіпсіздікті сақтау үшін ауқымды жұмыстарды бірге атқарып келеміз біз садыр ұлымен бірге екі жақты қарым қатынастың және ынтымақтастықтың өзекті мәселелері бойынша жан жақты пікір алмастық бұл тұрғыдан нақты әрі маңызды келісімдерге қол жеткіздік ең алдымен коронавирусқа қарсы бірлескен жұмыстарды жалғастыру қажеттігіне назар аудардық қазақстан пандемия кезінде қырғыз халқына кезекті көмек ретінде медициналық құралдар мен дәрі дәрмектер жолдауға дайын екенін растап отыр біз мұндай көмекті жалғастырамыз және басқа арналарға таратамыз сонымен қатар қырғызстанның қарулы күштеріне әскери техникалық көмек көрсететін болдық Екі жақты байланыстардың өзегі сауда экономикалық ынтымақтастық қазақстан қырғызстанның ең ірі сауда серіктесінің бірі оған қоса қырғызстандағы көш бастаушы инвесторлардың қатарына кіреміз біз соңғы 15 жылда бұл елге 1 миллиард доллардан астам қаржы құйдық қазақ инвесторлары қырғыз экономикасының маңызды салаларын өркендетуге әлеуметтік ахуалын жақсартуға қомақты үлес қосып келеді атап айтқанда жаңа жұмыс орындарын ашып өндіріс секторы мен қаржы нарығын дамытуға ерекше көңіл бөлуде осы орайда біз өзара инвестицияларды қолдауға және қорғауға келістік бірлескен кәсіпорындар тиімді жұмыс істеу үшін қолайлы жағдай жасаймыз деп уағдаластық мемлекеттік органдарға сауда саттық көлемін кеңейтіп нарықтың жаңа бағыттарын іздеу жөнінде тапсырма бердік сауда кедергілерін азайтатын болдық екі елдің кеден және салық органдары арасындағы өзара іс қимылды нығайту олардың жұмысына цифрлық технология енгізу жөнінде келістік елдеріміздің экспорттық әлеуетін нығайтып шағын және орта бизнес арасындағы байланыстарды кеңейту үшін жақын арада қазақстан делегациясы қырғызстанға арнайы сапармен барады азаматтардың барыс келісі мен алыс берісін жақсарту маңызды міндеттің бірі осы ретте шекара бекеттерінің өткізу мүмкіндігін арттыру үшін шаралар қабылдануда мысалы ең ірі қордай ақжол бекетін жаңғырту жұмыстары соның айқын көрінісі енді жұрттың шекарадан қиналмай өтуіне жағдай жасалмақ бекеттің жабдықтары жаңартылды сегіз жолақты автожол салдық бұл жұмыс өз жалғасын табады паспорттық бақылау режимін жетілдірдік мұның барлығы екі ел арасындағы жолаушылар мен көліктердің санын едәуір арттыруға мүмкіндік береді қазақстан бұл нысанды жақын арада ашуға дайын келісім бойынша қырғыз тарапы да тиісті жұмысты тез арада аяқтайтын болды Келісім мәселе өзара байланысты нығайту үшін іргелес жатқан аймақтардың ынтымақтастық аясын кеңейтуге сөз байластық осы мақсатпен аралық ынтымақтастықтың бірінші форумын жоғарыда өткізу қажеттігін атап өттік сондай ақ шекара маңында тауарды рәсімдеп өңдейтін сауда логистикалық орталық құру керектігіне тоқталдық келіссөздегі тағы бір маңызды мәселе су энергетика саласындағы ықпалдастық трансшекаралық су ресурстарын тиімді әрі әділ пайдалануды қамтамасыз ету өзекті ондаған миллион азаматтарымыздың тіршілігі осыған байланысты орталық азия елдерінің тағдыры мен игілігі үшін ортақ мүддеге сай жұмыс атқару және жаңа әдістер іздеу қажеттігіне тоқталдық атап өтетін жайт бүгінде шу және талас өзендерінің аңғары бойынша ықпалдастығымыз көптеген елге үлгі болып отыр аралық су шаруашылығы нысандарын пайдалану жөніндегі бірлескен комиссиямыз бар қазақстан бұл нысандарды жөндеу және пайдалану жұмыстарына жыл сайын қаржылай көмек көрсетіп отыр соңғы 10 жылда осы мақсатқа 1 миллиард теңгеден астам қаражат бөлдік біз аталған мәселе бойынша жұмысты екі жақты форматта сондай ақ өңірдегі басқа да әріптестерімізбен жалғастырамыз өзендер бойынша біз өзара тиімді іс қимыл жасауымыз керек сонда ғана ешқандай келіспеушілік болмайды қазақ қырғыз қатынастарының маңызды бағытының бірі мәдени гуманитарлық ынтымақтастық көп қырлы рухани және мәдени байланыс халықтар арасын жалғайтын алтын көпір бауырластығымызды нығайта түсу үшін мәдени гуманитарлық қатынастың мазмұнын одан әрі байыту қажет осы ретте жақын арада қазақстан мен қырғызстанның мәдени күндерін өткізуге уағдаластық бішкекте абайға нұр сұлтан қаласында манас пен шыңғыз айтматовқа арналған ескерткіштер бой көтереді оған қоса бірегей тарихи мұраларымызды дәріптеу үшін күш жігерімізді жұмылдыратын болдық біздің елдеріміздің жастары біздің болашағымыз олар дамудың және жасампаздықтың қозғаушы күші біз құзырлы органдарға жастар арасындағы байланыстарды жолға қою жөнінде тапсырма бердік осы орайда студент алмасудың ауқымын кеңейтуді ұсындым соның ішінде қазақстанның жоғары оқу орындарында қырғыз жастарына бөлінетін білім квотасын он есе көбейтуді тапсырдым осылайша мұндай гранттардың саны елуге жетпек әрине бұл тек басы ғана болашақта ниет болса квотаны ұлғайтуға мүмкіндік бар бұдан бөлек бішкекте қазақстанның беделді жоғары оқу орнының филиалын ашу туралы біздің тарапымыздан бастама көтерілді біз өңірлік және жаһандық мәселелер жөнінде пікір алмастық Бір қатар мәселелер бойынша көптеген ұстанымдарымыз бірдей я болмаса жақын екеніне көз жеткіздік орталық азия елдері басшыларының консультативтік кездесуін одан әрі дамытуға назар аудардық өңірлік іс қимылдың басты бағыттары бойынша тиімді шаралар әзірлеудің маңыздылығы туралы ойымыз бір жерден шықты осы орайда азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары келісім толыққанды ұйымға айналдыру жөніндегі қазақстанның бастамасына қырғызстан тарапы қолдау көрсетіп отыр біз ол үшін алғысымызды білдіреміз Уважаемые журналисты, проведенные сегодня переговоры с президентом Кыргызской республики Садаром Нургажаевичем Жапаровым подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему укреплению уз дружбы, доверия и добрососедства между Казахстаном и Кыргызстаном. Наши государства и народы близки друг другу. Это общеизвестный факт. Задача глав государств – превратить двусторонние отношения в образцовую модель сотрудничества. Именно на решение этой задачи были нацелены сегодняшние переговоры. Состоявшийся обмен мнениями был весьма полезным и плодотворным. Мы определили магистральные направления двустороннего сотрудничества, обсудили укрепление диалога в рамках региональных и международных структур, договорились в конструктивном ключе, в оперативном режиме решать любые вопросы нашего взаимодействия с учетом коренных интересов братских народов. В ближайшее время Бишкек посетит правительственная делегация Казахстана для обсуждения актуальных вопросов взаимного сотрудничества и их эффективного решения. С полной уверенностью можно сказать, что государственный визит президента Казахстана Садыра Нурважаевича Жапарова увенчался успехом. Уверен, реализация достигнутых договоренностей позволит открыть новую страницу в казахско-кыргызских отношениях. Корта айтқанда, бүгінгі келесі сөздер біздің достық қатынастарымызды одан әрі нығайтуға деген ықыласымызды айқын көрсетті екі ел арасындағы сенім мен тату көршілікке негізделген байланыс бауырлас халықтардың игілігін арттыра береді деп сенемін рахмет баршаңызға